Kera adalah primata asli Indonesia konon nenek moyang kita adalah spesies kera karena tingkah laku manusia yang hampir mirip dengan kera seperti haid menyusui dan melahirkan. Namun untuk kera oh itu belum dilakukan pengujian tes DNA oleh para ahli terkait. Primata ini banyak hidup di hutan Sumatera, namun karena kondisi hutan yang semakin menipis banyak kera liar yang mendatangi rumah-rumah warga, untuk mencari makan, untuk itu lestarikan hutan agar mereka dapat mencari makan hindari penggudulan hutan, buang sampah pada tempatnya agar terhindar dari musibah banjir dan pemanasan global untuk itu cobalah menanam pohon untuk menghindari global warming dan juga agar anak cucu kita tidak kelaparan.